так ведь не суждено Найти и потерять Так видно суждено Судьба решила так Решила все за нас Платить годами слез За миг любви тобой А дождь все льет и льет За моим окном За моим окном А дождь все льет и льет Давно мы не вдвоем А дождь все льет и льет Не утихает без тебя? Что без тебя не знаю, что такое рай? Ты не верь, знай. А дождь все льет и льет за моим окном. льет и льет Давно мы не вдвоем А дождь все льет и льет Не утихает боль А дождь все льет А дождь все льет